Зоопарк. Книга из серии «Первые книжки малыша». Эта книга умеет не только читать стихи, а также задавать вопросы и даже споет песенку. При открытии книжки автоматически начинается воспроизведение стихов. Чуть-чуть у пещеры отдохнуть. Книжка оснащена клавишей регулировки громкости, а также для того, чтобы переключиться в режим вопроса, нужно сдвинуть рычажок. Малыш, рассматривай страничку и отвечай на вопросы. Для ответов